Yun? Ma'am? Eh, wala nang milky. Ay, wawa. Wawa. Ma'am. Naku, wala nang milk. Sorry po. Sorry po, wala nang milk. Opo. Naubos na. Ano? <laughs> Oh, milk? Milk ba, ma'am? Ma'am, anong gusto mo? Ma'am? Ay, wala na. Sorry po. Naubos na ang milk eh. Sorry. Uy, Kain ka na nalang kanin? Kanin? Ma'am ba, ma'am? Wala na eh. Wala na po. Wala na po milk. Ano? Ay! Ano? Milk ba? Wala na. Sorry po. Maubos na. Hmm. Ano, milk pa rin ba? Ah, ah. <laughs> Kain ka na ng kanin. No. Wala na ulit eh. Ay, ano to pala? Ay! Ano to? Ano to? Ano tawag dito? Ha? Ah, ano yan? Ha? Ah, ano ba yan? Ay, milk ba to? Milk pala to! Milk pala ni Ali! Iinom na ng milk! Meron ng milk! May milk na! Iinom na! Gusto mo ba to? Gusto mo? Ito ba? Ito ba gusto mo? Ano mo nang tawag dito? Ma'am? Ano tawag ito? Ma'am? Ma'am? Gusto mo lang, ma'am? Ah. <laughs> Oh, <laughs> joke lang. Ito, okay, bibigyan ko na sa ito. Tingnan na tayo. Sorry. Niloko ka lang, papa. Ay, oh, yun, wait lang. Ah, bigyan ko na sa'yo yung milk mo. Ah. Bigyan ko na yung milk mo. Ma'am na. Haliboy.